da, da partida anterior eu fui muito ruim. E agora a mina não funciona no Death Match. Então vou usar o contador de velocidade. Deathmatch é fácil de encontrar. Ué, cadê o Deathmatch? Parece da morte tá demorando também. Eu odeio esse mapa. Olha esse mapa aqui. Eu tinha interrogação, eu gosto, gostei da interrogação. Invasão Arena. Não gosto. Não gosto, desculpa. Acho que foi o Zuni ou o da Morte. E eu não gosto desse mapa. Eu achei horrível. Tá? Ganhos cagaram o jogo inteiro. Só fazendo. Não usando control, eles colocaram, atualizaram com aquele mapa. É uma bosta também o mapa. Eu odeio aquele mapa. O jogo teve seis anos. Só teve um mapa no Zona Cultural novo. Eu jogava desde 2014 e não tinha aqueles mapas. Mas só tiveram dois mapas novos. Aqui, finalmente, vamos pro Daniel! Matei dois, morri também aqui, meu Deus. Matei dois, dois, ma, ma. O F de Kenga não morre não, é? Atirei na cabeça, nas duas cabeças. Agora irá, irá ser uma luta. Meu Deus, eu tenho dois aqui. Matei! Matei dois! Meu Deus, tá rápido! Ai, granada, a granada tá insaciável. Como assim? Eu matei dois, ali tá três. O F de quem, cara? Né? Meu Deus, sabia que eu tava em cima. Carrega! Ah, arma, carrega! Ai! Calma, deixa eu descer, relaxar e matar você. Você tem que aprender. E você Descia, ele desceu. Me matou porque eu, tava percebendo que você ia atrás de mim, seu safado, vagabundo, caralho. Ah, vai tomar no cu, só vem com essa arma de merda. Essa arma é merda. Meu Deus, tá muito bugado aí, hein, amigo. Ai, meu Deus, eu atrás de mim. Ah! meu Deus, gente, gente, meu Deus. Cinco pessoas enfiadas dentro do meu cu. Eu tava cercado. Meu Deus, eu fui de quem aqui. Ah, tomar no cu, acaba de matar, o outro vem me matar. Ah, tomar no cu também. Polícia fala, acaba a polícia cu. Ah, vai tomar no cu, né? Não morre também, né? Lixo. Eu bosta. Eu me assustei aqui. Meu Deus, gente! Olha aí! Mata a de Kenga! Matei, <laughs> morri. Meu Deus. Calma, todo mundo que agora é só pegar eu. O cara vem atrás de mim e o outro cara vindo atrás dele. Hein? Vindo. Meu Deus, eu tô errando as palavras. Meu Deus, morre, morre, demônio. Ah, o outro cara matou também. Nossa, me matou todo mundo, né? Veja ali de trás. Meu Deus, eu que em terceiro lugar. Isso vai depender do número de jogadores. Se eu fui bom ou se eu fui ruim. Se tiver seis, então eu fui bom. Ai, lindo. Eu fui bom. Matei 12, morri 12, meu Deus. Quase, nem. Se eu tivesse fazendo mais seis, eu ia ficar seguro. É pelos pontos. Eu fiz poucos pontos. Morri muito. Bom, não vai dar tempo. É... Não sei qual dia eu irei gravar. Mas será a última gravação. Ah, já que eu espero que essa aqui seja a penúltima. Espero que eu consiga me encerrar no próximo domingo no jogo. Que é o último dia, será o último dia no domingo. Eu quero muito jogar o jogo. No último dia. Eu quero eu vou jogar agora minha semana toda. E pronto. E eu só vou gravar agora mais duas vezes, eu acho.